Eduard Prades, sóc el director de BD Trans, companyia de transports especialitzada en transport de mercaderies ADR, és a dir, perilloses, que pertany al grup barcelonès de drogues i productes químics. La col·laboració amb l'Ajuntament ha començat fa tres anys, o tres anys i escaig, que són els que porto jo com a responsable aquí a Barcelona de la societat, i la veritat és que ha estat molt positiu, sobretot amb la col·laboració amb el Departament d'Empresa. Sí? I dins del Departament d'Empresa, amb eh, el departament que dona formació. Nosaltres ens aprofitem molt de la formació que ens brinda l'Ajuntament, sobretot amb els quadres de gestió de personal, gestió, gestió comercial, no tant gestió financera, que la tenim molt ben controlada, encara que també. Eh? He de dir sí, que la meva relació ha sigut molt cordial, molt oberta, molt positiva, sí? amb tothom de l'Ajuntament, perquè es nota que hi ha una gestió eh, positiva de la gent que està treballant per l'Ajuntament. Sí? Al igual que intentem, tots els empresaris, que la gent que treballa per tu treballi a gust, treballi contenta, treballi proactivament, sí? doncs eh, es nota sí? aquesta proactivitat del personal. Amb el programa Exporta, ah, sí? que ens van brindar la possibilitat de fer un estudi de viabilitat, de si ens interessava exportar o no, i en quan i en quin moment, etc etc. Tot això ho hem tingut, sí? que d'altra manera ens hagués tocat doncs, anar al mercat exterior de consultors i pagar. Sí? Jo crec que és bàsic, important no, és bàsic. Eh, a més, això és una mica també quid pro quo. Sí? Hosti, a mi m'estàs oferint una sèrie de serveis gratuïts, jo no em puc negar a res que l'Ajuntament em demani. Col·labores llavors eh, amb més entusiasme i molt agraït eh, dels serveis que, ells, que l'Ajuntament et presta a tu. Que no ho he trobat, o sigui, que és la primera vegada que ho trobo en un Ajuntament. Sí? Altres ajuntaments, altres poblacions on he estat treballant, ni de conya. Sí? coses vull destacar. Una és la proximitat de tota la gent amb la que jo parlo, sí? del Departament d'Empresa de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Amb altres ajuntaments això no passa, no tens aquesta proximitat amb la gent. I l'altre és que, independentment del color polític que té aquest Ajuntament, eh, està treballant eh, al costat i a favor de les empreses. I això és d'agrair.